pelik eh. Hai guys, Assalamualaikum. Seperti yang korang dapat lihat depan aku ni, aku ada empat jenis susu poka. Okay, sebelum ni aku minum susu bingrey. So, kali ni aku bersama susu poka. Puas-puasa ni tak ada apa dah yang orang nak selain kan air, air, air, air tu je. Fuh. Tanpa membuang masa, marilah kita mulakan ya. Eh? Okay, seperti korang dapat lihat belakang aku, Karena sekarang kita ada susu pisang, yang kedua kita ada susu mangga, yang ketiga kita ada susu rose bandung. Dan yang terakhir sekali aku ada cookies and cream. Macam mana rasa cookies and cream? Kalau coklat aku suka. Dalam bentuk air kita tak tahu macam mana. Okey, marilah kita minum. Marilah aku mulakan. Kita tuang air ni satu per satu. Okey, jom. Mulakan dengan susu pisang macam biasa. Goncang-goncang kuat ya aku dah boleh dapat bau pisang tu. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa aku takkan tuang penuh-penuh. Hehehe. Susu mangga. Susu mangga. Bismillahirrahmanirrahim. warna lebih kurang bandung wow pink betul guys pink gila alright last one kita ada cookies and cream tuang dulu Risau eh. Dah <laughs> keluarkan sikit dah aku tuang. Okey. Dah habis tuang. Ah. Mulakan dengan bacaan doa. Okey. Kita mulakan dengan susu pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, okay je rasa dia. Macam cepat pula aku minum. Mungkin eh? sebab aku letak sikit sangat kot. Nanti aku risau aku letak penuh tak habis pula. Okay, next one. Kau nak tambah lagi air ni? Pergi habis. Next one, kita minum susu mangga. Bismillahirrahmanirrahim. dan Bandung pink gila weh. Bandung. I favorite Asupala. Bismillahirrahmanirrahim. Huh, yeah. Okay, last one kita ada cookies and cream. Let's dig in. Last. Warna ni berkurang kan? Yang ni. Bismillah. Macam pelik eh. Okay, apa aku boleh katakan susu susu pokal ni dia ada rasa setiap satu ni tapi dia tak terlalu strong maksudnya macam dia tak uh, macam cookies and cream ni aku expect dia macam manis tau macam coklat dia cookies and cream tapi tak uh, tak ada rasa manis pun sangat Bandung ni pun sama Ada rasa Bandung tapi tak manis Sama dari lah riwayat lain-lain ni uh, Pisang dan mangga ni Rasa dia balance saja, Tak terlalu over Tak terlalu kurang Macam just nice lah Macam tu Okay nak tahu Kalau aku nak bandingkan susu pisang ni Dengan yang sebelum ni aku nak minum Ha, kenapa tunggu aku buat video air minum susu pisang saja? Macam mana? Itu pun kalau rajin maka terhasil lah. Kalau tak, mungkin jawapan yang aku akan bagi tahu nanti tiba. Okay. Aku rasa macam sekejap tapi rasa mungkin dah lama dah sebenarnya video ni. Walaupun aku minum separuh-separuh tu pun oh, kenyang guys. Ha, jangan kacam aku. Suka tak aku dah nak minum banyak mana. Okay. Itu saja aku rasa video aku untuk kali ni. Uh, mungkin lepas ni aku minum susu Meiji pula. Uh, mana tahu. Ataupun susu pisang. Okay banyak pula aku bebel. Itu saja. Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe channel aku pada yang belum, okey? Tujuh, terima kasih pada yang sudah sudi menonton dan juga pada yang sudah subscribe pada channel. Terima kasih banyak-banyak, okey? Bye-bye!